нове слово в мобільному зв'язку. djuice з 1 вересня. djuice нове слово в мобільному зв'язку. djuice з 1 вересня. Пропозиція діє лише до 30 листопада. Діє лише до 30 листопада. А ні. Обирай діджус. Обирай діджус. djuice. А для тих, хто підключиться у лютому, бонусів ще більше грошей. Хто підключиться у лютому? Все, дякую. ММС. ММС. Караоке. Активуй діджус меганабігу війна світів. З приватними розмовами. Справжній подарунок. Спілкування з діджус справжній подарунок. Лину. Подобається. Років років. Подарунки не закінчуються. Жуз дует. Конкурси та феєрверк. Приходь та вболівай за своїх. Вибрати найцікавіше. Ще за 30 копійок за хвилину. і ти зареєстрований учасник програми. Користуйся перевагами програми Екстракарт. djuice завжди дає тобі більше. Фокус djuice, тоді про кожного місяця отримуй бонусні хвилини СМС та ММС. djuice завжди дає тобі більше. Нових телефонів. Чекай на нові можливості. Чекай на нові можливості. djuice об'єднує безліч нових можливостей. djuice об'єднує. djuice djuice об'єднує найкращу музику. djuice об'єднує безліч. djuice об'єднує найкращу музику. Об'єднує найкращі тарифи. djuice об'єднує найкращі тарифи. djuice об'єднує найкращі тарифи. Об'єднує найкращі тарифи. Тариф. Новий тариф від djuice. Досить вагатись. Тепер дзвони всім на djuice та Київстар за єдиним низьким тарифом. Плюс безкоштовні діджингли. Діджус. djuice безлім плюс музика. Нуль гривень за хвилину. Розмови в мережі без обмежень. Перший молодіжний безліміт. djuice. Перший молодіжний безліміт. Діджус Безлім плюс музика. Говори і качай музику безлімітно. djuice найвигідніші тарифи для молоді. djuice найвигідніші для молоді. djuice об'єднує найкращі тарифи. На безплати за трафік. Усього за 3 гривні на тиждень. Спробуй безкоштовно. Для цього відправляй смс на 8870. 5. 1 травня для абонентів djuice та Київстар. Копійок дешевше, ніж із двох телефонів. djuice арена розваг. Бомба найпопулярніший молодіжний тариф. Без обов'язкових поповнень. 5 плюс 0. Мінить настрій гарантовано. Нуль копійок на номери djuice Київ Старий Білайн та 5 копійок на номери... Інші номери. Без плати за з'єднання. Замовляй діджингл від Потапа за номером 465 та діджусь разом з нами. Новий тариф Альо Квартал від djuice. Потрійний нуль. І тариф Альо Квартал від djuice. Потрійний. Придбай Діджус Альо Квартал. Отримуй смартфони та мобільні подарунки. Деталі за номером 95995. Встигни до нового року.